Bright Mika, popularly known as Sokuru Toy, resorts to street and pavement performances while selling his disc at 50 cents each to try and get benefits from his sweat and blood. He uses his newly released CDs as a marketing tool for live performances. Mika moves around Zimbabwe performing and selling his discs. i'm just doing this acting performances in the streets just moving acting from Harare. Yeah, I was at Kaduma, Karoi, Kariba, Lawai Victoria Falls, just moving, same like just Mika says moving around, performing on pavements and streets is better than sitting back at home and letting pirates get away with a bigger portion of the benefit. These performances enable him get a few dollars and at least take kids to school. <laughs> Mika bemoans the high level of piracy in Zimbabwe and appeals with his sympathizers to stop promoting piracy by buying CDs directly from him. Piracy is a ukangoburisa sanhasi mangwana paunozosvika kunogweri unotide zvangobvano wangomirira kutenga vanhu tonyaya yekuridzira kune ivo vacho vatengi bhuzi gavhumendi ine zvakawanda zvekutinokwanisa kuita bhatika kune ivo vacho vari kutenga tikurudzira kuti tengai kune muridzi kwete kutenga kune vanhu vavachaisa siri varidzi vezvinhu zvakaitika izvozvo Pirates of music, movies, softwares, books, and artwork is growing each and every day in Zimbabwe. And one wonders why are these pirates getting away with it when the law on copyright issues is so clear? Leonora Ngube reporting for MCZ Gweru.